Pero ese pistón todo machacado. Chacho, ese pistón está, mira, muchacho, ah, lo que tenía era una, una piecita de algo, mira, y machacó todo el pistón, por eso no es nada. Sí. Aquí. Parece que le cayó una piececita de algo, mira, y tiene, mira, Carlos, tiene diablo, muchacho. Toca para que tú veas. No, ese es otro, ¿Qué tú buscas? De la, la, la llave ¿Esa misma? ¡Gracias! るいは